Connection, please wait. Stable connection established. Welcome Lino. Enter your password. Rosa, me gusta cuando me Tengo mi usito y un par de cosas yeah, yeah, Rosa, eh, me gusta Rosa, me gusta mucho cuando me posas Tengo mi usito y un par de cosas eh, eh, me gusta mucho tu foto con filtro de Kitty Estoy tomando vino con una Me yo a recorrer a City Jugando a GTA todo estoy acostado con el Michi Tengo el pelo horror y mucho re No sé qué le pasa los mando corazones Ahora yo no tengo un pe, estoy lo Ahora solo mi así, casa, mátame Me gustan tus labios, puedo acercarme aquí Sé, que no dejo, pero voy a enamorarme Allá te gusta metida raos También demora lo que va con la KO La veo lo ahora no sé dónde está hoy Yeah, ¿dónde está hoy? Rosa, me gusta mucho Rosa, me gusta mucho cuando me posas Tengo mi busito y un par de cosas Rosa mucho, Rosa me mucho cuando me posas Tengo mi busito y un par de cosas yeah, eh.